Saluton carai! Subri marquis que nia clubello estas apud superbasaro? Ni povus iri aceti tien, cae segve recontigi ce la clubello. Mo se! Ces estre proxima, cae polizzo et nes rimarcos? Anca umi vola siri. Ie kio ma horo! Ču vi auscultas vin mem? Ne temas pri polizzo, Kial ne? Imagu, ni iru unuope en superbasaron, kai ni tu trincajon kai manjajon. Poste, ce clubello, ni kun habigu cion. Chu vi frenesas? Vi tzias che mi estimas vin, set tio ne nur estas contraulegia. tio estas fia. Chu estes fie renconti aliaen esperantistoin? Estas fia renconti iun ain nun. Vi troigas estas facile, ni simple attendu la finon de la quaranteno. Ascolto kai penso. Ĉu vi malsanas? Estas neniu risko. Mi pripensas kio okazos, se tiu homo kiu estis en la superbazaro antaŭ ol mi estas sen simptomo malsanulo. Kai se vi ne bone purigas viajn manoi? Tiu homo povas contegi vin per la malsano, Kai vi al ni chiwi. tio ne gravas. Ni estas fortai. vi konstias ke ni povas porti la malsanon al ni ai hemoi. Nun ke vi diras tion, mi pensas ke vi pravas. Mi rinde. Ech mi. Bone. Restu ne me. ne paniku.